Bună ziua! În acest video avem un Lihai 500, motor de CF Moto, Dragonfly-ul. Cei curge, îi pierde ulei pe la simeringul din, de la grup dinspre cardan. Este umezit pe aici, așa, și o să desfacem ca să-l schimbăm. Ok, o să desfacem șuruburile ce țin cardanul. Uh, o să trebuiască să îndepărtăm cardanul complet pentru a avea acces. Desfacem șuruburile prima oară din față. am desfăcut toate cele patru șuruburi. Acum o să batem puțin în el, să-l depărtăm. Gata, am decuplat cardanul. Acum avem acces, haideți să vedem. Ok, așa arată din partea cealaltă și aici avem o piuliță. Trebuie să desfacem piulița, piulița aceea centrală, pentru a desface cupla și a ajunge la simering. Ok, acum o să desfacem piulița. Simeringul, având în vedere că este la nivel 1 de completare al uleiului, nu o să curgă foarte mult ulei. Dacă o să curgă, o să curgă foarte puțin. Ori puteți să slăbiți și să goliți uleiul din grup, ori puteți să-l lăsați și să mai completați apoi. Cum doriți. Noi o să desfacem să, să schimbăm fără să golim uleiul din grup. Deci desfacem piulita. Ok. Acum cu ajutorul unei, unui pistol de impact o să desfacem. Ok, gata, am scos-o. Ok, acum nu mai ține nimic, cu ajutorul unui levier sau ceva, o îndepărtăm ușor. Să aveți grijă la carcasa de la grup pentru că este de aluminiu, să nu forțați prea tare și trebuie de jur împrejur. așa arată ea. Mai aveți un o-ring aici înăuntru care ține să nu iasă uleiul pe la șurub, șurubul central. Așa, să-l inspectați și pe acesta. În cazul nostru era clar că pe la simmering curgea, se vedea clar pe jur împrejur, dar să-l inspectați și pe acesta. Ok, așa arată simmeringul. Acum vom scoate simeringul și vom introduce pe cel nou. Ok, cu ajutorul unei ciurbențe cu cioc o să agățăm simeringul să-l scoatem. Mare grijă să nu zgâriați carcasa. Ok, a ieșit. Acesta este simeringul. Bine, aici l-am distrus noi când l-am scos. Așa. Acesta este simeringul nou. Curățăm bine și îl punem pe cel nou. Ok, am șters puțin uh, urmele de ulei și am observat pilitură. Am observat pilitură, deci o să dăm drumul și la ulei și o să contactăm proprietarul să vedem ce facem, dacă desfacem grupul sau vrea dacă să-i schimbăm uleiul. Oricum pilitura nu este un semn bun. Așa am uns simeringul nou bine de jur împrejur ca să intre mai ușor. Am curățat blocașul, am uns acolo cu ulei și acum o să băgăm simeringul în nou. simmeringul este pus. Acum venim și cu cupla. shape'a. Popłypi ulica. strâns. Ok, acum punem cardanul. Punem cele patru șuruburi la loc. Cam asta a fost. Acum o să desfacem și să îi schimbăm uleiul. Proprietarul a decis momentan să schimbăm doar uleiul. Deci pe aici este bușonul de umplere, iar acolo jos acela este bușonul de golire. Desfacem să curgă uleiul, desfacem și pe cel de sus ca să tragă aer și apoi completăm până Ok, acum cu o cheie de 14 desfacem Și pentru a curge mai ușor, desfacem și sus capacul de umplere. Acum așteptăm să se scurgă uleiul. Puteți, se vede că a avut și apă în el. Okay, cam așa arată uleiul. Deci maroneala asta este din cauza apei. Cum v-am spus, pilitura am găsit în el. Așa. Acesta este uleiul ce o să-i băgăm de la motul. Desfacem și completăm, punem ulei până la nivel. Ok, și acum punem ulei, se pune pe această gaură până când ajunge în dreptul uh, acestui orificiu de umplere. Ok, gata, este până la nivel. Acum putem să-i punem bușonul la loc. Și cam asta a fost. Uh, cam așa se schimbă simeringul, cam așa se schimbă uleiul în grup la Linhai de 500. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.